sound. There we go. <laughs> Hello! Hello everyone, this is Big Chef 9 Kitchen and welcome back to our stream. So, ngayon medyo marami tayong dysfunctional na gamit. Maraming dysfunctional na nangyari ngayong araw na to pero congratulations and good luck sa lahat. Na, ba't nagbukas si Adobe <laughs> Animate ko? Okay. So, ano na tayo? Join in na tayo para makalaro na tayo, okay? So, of course, if you want to support the channel, you can do so by following and subscribing to our Twitch and also following and subscribing to our YouTube where we will be uploading some of the clips galing sa Valorant and most of the clips galing sa Back 4 Blood. Without further ado, of course, hinaan lang natin yung ni Back 4 Blood and let's join in to our game. Narinig yun ako, ayan. Ah. Uh, okay, good, good. Sige, join. Join lang ako. Uh, join friend. Pwede pag ano, pwede pag randos kasama yung melee kasi ano. <laughs> Nagpapadamage sila lahat eh. <laughs> Sino? yung mga random. Kasi nainis ako sa kanila, minomoli nila ako lagi. Oh, yun yung mahirap sa melee. Unless saka down in front ka, tapos magka-crouch ka dun sa spot mo. oh, eh, ano, ang nakakainis, binumoli na nila ako, binabaril pa <laughs> nila ako. Eh, oh. di ako, na, di ako nakaduck kasi tumatakbo ko. Yung doon sa ano, ang tawag dito? Yung... What do you call this? Yung nandun kami sa ano, sa may jukebox. Ah, okay, got. Eh, naka ano ko naka-evangelo ako. So, so takbo, duck, takbo, dak ang ginagawa ko. Kaso, nagiging problema. Pagtatakbo ko, may nagbabato na molly, may, nag, may bumabaril. <laughs> Sinabi, oh, yun mahirap pag randoms. As, ano na eh, chinat ko na sila na sabi ko, ano, uh, engage na lang yung specials. Tapos yung lahat na lalapit sa jukebox ako na. Eh, binabaril pa rin nila yun nasa jukebox. <laughs> oh no. Kasi fire hurts ang pin- pinaka nakakainis pa, bukod pa sa binabaril na nga nila nasa joke box, kasama ako. <laughs> hindi pa nila binabaril yung mga ano, mga special ridden na nasa pinto. Eh di nakakapasok na incapacitate sila. Ako patatakbo para mag-revive. Nakakainis. Ah, hmm, hindi mahirap sa role ng melee eh. Kaya nga ano eh, hindi ko matanggal yung ano, hindi ko matanggal yung sa melee yung ano, yung breakout. Ay, ah, breakout ability. Oo, kasi ano yun eh. Pag ano ka, mag-stun gun ka lagi, yun yung hawak nila pag melee ka. ah. requirement siya. Ah, okay. Sige, sige. Tama naman. O ano, pag tinang... hindi kumain ng isang card, oh. O, pag tinanggal ko kasi yun, makakapag ano ko eh. Pagdagdag pa ako ng isang melee. Okay, so, so ang order na labas nito is ano, no? Nitong card yung from 1 to 15. Tama? Oo. Oh, Ah, okay. Sorry, na-OC kasi ako. Gusto ko sama-sama yung mga ano eh. <laughs> wag, wag. Kung yung level of ano nila, tawag ng critical use. So, dapat ang ano ko... Wait lang, naglolo ko yun na ano naman itong capture card ko. Reset ko lang. Ay, hindi lang si Robin. Ah, ano yun? Ay, mali, mali. Wrong version. Maling version. Sa kabila. Mag-create na ako ah. Ah, uh, gilang. Hala, wait lang. Kailangan ko na naman i-unplug yung video. Ano? Ito nag-iingat eh. Shit. Hindi pa man din ako naka-direct audio. magdoka-kochi. Hindi ko pa naman tapos si Doc gamit to. Di ba, Angelo? Naka-hybrid ano, healer accessory to. Sige, mag-ano ako, Carly pa rin ako. A deal's a deal. I keep my end, you keep yours. Mag ano ako, run and gun strategy ako. Ah. Though <laughs> pag ano, David, pag dito sa Nightmare, tas hindi tayo naka-speed build, mas okay, baka mag-slow tayo. Ah, okay. Ah. ah. Da- dapat pala hindi ako nagano. Dapat nag-hunker down ako. <laughs> Oo, oh, hunker down. Ay, Yung bobo. Yung accuracy, no? Oo. Uh, huh? Ah. What? Toolkit. Ay, may toolkit si David pa nag-load. Kailangan ito itong ano ko? Molotov? Ah, okay lang ako. Hmm. Drop ko nga. plus 1 inventory na ako ng grenades para sa atin. Bakit? Ano yung minus 10% health? Oo. Kinulang kanina, hmm. isa lang nadadala eh. Sana may hive na maaga. Para maganda yung weapon. Okay, kung kailangan nyo ng pistol rounds, kuha lang kayo sa akin. Hindi ko na kailangan. Ay, hindi, kailangan ko na rifle. Kailangan ko na rifle. Pistol lang kailangan Pistol lang kailangan. Pwede ko ibigay. <laughs> okay. Nakakonect na kayo to si Robin sa 5G niya? Ah, Sana. Ay, ay, ayan na. Ay, ayan na pala. Ito na pala siya. Hala, gabi. Hack ah, ah, to to, di ba? Eh, Ay, I'm sorry. Hmm, patay. Yung mga mutated snitch. Ah, kailangan, dang it. Ah, wala pala ng secondary, JR. No, kailangan, kailangan mo pala. lang, gusto mo? We need to take this up. Hindi, kailangan kailangan. Hindi ko masyado kailangan. That means we need to rearm and resupply. It's time to break out the cash of the armory. We ano can't... Ay, ba kailangan? Dala kang bandage for you? everybody Sige, uh, body shape yun. You saw first. I'm not going to allow hope to share the same fate. Okay na yung toolkit, no? Okay, may toolkit na tayo. Okay na, meron na. Okay na. Dala na lang ako ng bandage. Ah. Wala akong dadalhin, ha? Apaama pa akong shock. Mahal, eh. Lahat. The longer, we delay, the, longer it's going to take. Oh no, lakas sa uh, FPS nitong paggabi. <laughs> Oo nga eh. Ano to? Bakit gabi? Chua? Ano to? Tawag doon, toddlers? Kung oh. yun, nakainis yun. Ah, same pa rin to. Same stage, pero iba lang yung card. I'm here. Ayun na yung snitch, oh. Bakit pestering pa? Pestering pa? Over there. Pestering pa malas natin. Oh god. Slowly but surely tayo. Slowly but surely. Ang puno. Special ata. Ay, pagtulog ng kali. Bak, bak, bak, bak. Pagkakala. Palapit na yung ano. Excuse kayo rin kita? Meron, meron. Oh, what's that? Pag ganyan. Ayun na, ayun na, ayun na, ayun na. One, oh two, two, two. Naiyak pa din yan. Go! Go! Ano siya enhanced speech? Ay, wala, wala kayo magagawa. Talaga ah, iyak. Ah, fuck, fuck, fuck. Wala kayo magagawa. Yes, oh. talaga. Either way. So, okay lang din patayin siya kaysa magano. Ba? Bakter, bakter. Maapoy naman eh. Ow, ow, ow, Spidey. Ay, yung Spidey. Bakter. Bak, bak, bak, bak. Ako lang, ako lang. Tapos na rin kayo nakakasalit na ng level. Ang siya, Sino kailangan ba na? could come in handy. Ang kuna. Not really ideal conditions. Yes. Oh god, wala pa yung ano. Yeah, I'm good. Shit. What? Pareho rin pa tayo. Ah, yung sarili ko muna. Wala pa yung ano ko, yung medic cards. Alam, ano, naka here, ah. admin reload tsaka mustache pa lang ako eh. Ito yung rigger. Patayin na natin. Masyado malapit yan. Try the malapit. Okay. Nope, I think Check. AMM It's okay. Ang malas ng pestering. Ay, ship. Kaya, ang kunat first stage, no? Tapos enhance snitches. What the fuck? Hello there. Get back here. Sniper. Naibon pa. Naibon pa. Fuck. What the fuck? Ang, ang ano naman ito, ang masochistic naman itong run na to. Sobrang hirap. Um, ay, hindi kaya, ayaw ko talaga. Ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun, ayun. Okay, Magtulungan lang ata, kaya, no? Ow, di ako natakbo, tae. Okay na. Apat na eh, ikaw na Nas- nastuck, Wala ako, akong- nastuck sa poste, sorry. Eh, wag ako! Meron ditong bandage. Saan may bandage? Robin, ikaw. Kasi may trauma si David eh. Nasa ka? May ibon dito, nakakaiba. Napatay na yung ano dito. Napatay ka na yung sleeper dyan. Over there? Birds. Hindi ako mapag-detect. <laughs> Nalalayo nila lahat. May birds doon. Alam ko yung sleeper dito lagi. Oo nga. Wala, wala dito this time. May strike sa likod. Ayan, ayan. Patay na. I need healing. Freaker. Try and keep up. Ay, ano ba yun? Ang puno? Okay na. Lang niya, headshot yun ah. Pengi po ako ng rifle ammo by the way. Ayan, yan, yan, yan. Ay. How irritating. Ito na naman tayo sa video card issue. Ah, Ana, can you toolkit room, please? Toolkit room where, where? Ulitin oh, baka pag hindi. Ano ba? Ano plano mo? <laughs> Hirap niyan. Ang hirap sobra. Even with random si Dai. Eh. <laughs> pag ano lang siya manageable pag solo, pag nauto sa may boss. Pag bot lang kasi madali. Oo. Oh, may ano si Dipar. Ito na naman tayo sa Destroy the Nest. Nandyan yung toolkit, nakikita na. May sleeper ulit sa left side. Wala. Oh my god, wala eh. We die. We, we just die. Pag-ilinis <laughs> lang ako. Police car pala to ah. Oh god! Ay fuck! Ay, ay, joke na lang. Five icon. Dami dito pala. Kaya mo, Ashi? Baka, baka, baka. Hindi. Ito kasi yung safe na place talaga eh. Ay. Wala baka, Ashi. Likod mo sa likod mo sa nyo. Ah, fudge. Sorry. Dito kasi yung safe eh sa tunnel, hindi doon sa loob. Ay, sa to? Oo, dito pupunta yung mga tao. Up kita, up kita. Ah, okay. Oo nga naman. Tama, tama. Wala ka pa naman perk ng Chua. Wala pa naman. This place? This is my great May anong bandage kung kailangan mo? Baba mo. Okay lang ako. Ganyan na lang kayo. Ano? Eh. Ano? Sumupush ba yan na walang toolkit room dyan o ano? Pero parang wala, wala akong nakita. Walang toll gate po. Magbumanual tayo. pa ah, isa isa yon. Alarm car to. Paper. If worst comes worst, may save ako after nito. <laughs> okay, any eh, eh, naman ako. Okay, gulang. Binild up ko lang yan para sa bots eh. I should rejoin the others. Um, may special ba? Pag, oh, kaya patulungan, kaya patulungan. Pag ganun diba? mag-ano ko? Actually, mag-iyan ka na. Palapit na yung ano eh. Palapit na yung ano beach dito. Gas <laughs> Okay na. Papapasok tayo dito. Dito, dito, dito, dito. Takbo! Ayan na. Sino sa harap? Sino magpapatay sa likod? Wala akong anything ah. May, may rito ata. May, may gumugu... Hindi na dapat lahat kasi ano yan, mag, mag, mag ano, mag-divide yung spawn. Sige, sige. Mamaya, mamaya. Buti na lang na-flashback ka, Robin. Mamatay na ako sa dami. Ang una? Una, te. Malas natin. <laughs> okay siya sa akin basta headshot. What not? Oo, headshot. Ako, alam mo, ini-headshot ko ng dalawang shotgun, di pa rin. Di ba ako labi na rin? Dapat binaril ko na to? Ay, eh, ano na ako, eh, kinuha ko yung hyper, ano yun? Hyper focus. Inuna ko siya. Ay, naka-ano ka? Naka-hunker down build ka rin, Robin. Ha? Naka yung ano, ah, uh, hunker down. Hindi, hindi. LMG. Okay. So, Actually, anong desunahin natin? Our more stamina. Another one Hello? Ano? Anong desunahin natin? Dito tayo babalik ako sa tayo nag-defend. Oh, et. So, uh, wala na magbilang tayo para 2 is na. Sige. O itong dalawa. Okay. Sige. Tapos okay. dalawa pala na malapit na lang. Teka lang, may nag-spawn. Okay. Patay mo na. Spawn. Pagtulungan, pagtulungan muna natin. Sige. Nasaan? Hindi ko nakikita. Hindi nakikita. Ay, patak mo. Where is it? Oh, God, I love it. Achino! Hindi, wala na akong health eh. Yan. Bilang tayo. Wait, one. May cruiser dito, may cruiser. Paikutin natin sa kotse. Okay, okay. Okay na. One. Sige, Nine. dalawa muna dyan ah. <laughs> Hindi na ba Tigdalawa muna si Ryan. Seven, Punta din ako sa Malayo. Dito sa right side. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pwede na actually. May crate dito. Oh my god. Paano? Ah, ah, okay na. Okay na to. 17 ulit yan, Jer. Tagal. Anong unang sisirain? Itong pinakamalayo yung dyan na lang. Pwede yung sabay kasi pwede ko na lang sirain to eh. Oo. Tara na, mag-respond na. Tara. Sabihin mo kung game, game, game, game, game, game, game, game. 1, 2, 3, go. Nawala yung dito. Okay lang, nandiyan ka naman sa loob eh. Balik, balik, balik, balik. Ang sa likod, Achi, sa harap ako. Kami tatlo sa harap. Hindi lahat, dapat nandito tayo lahat actually. Eh. Okay. So, mag-spawn kasi yan sa likod pag wala. Mahirap lang dito pag special. Kaya, ah, ah. Sorry, Edgar. Okay, so... Ay, may bumalik sa akin. Dami. Special lang kalaban namin dito. Kaya doon sila sa car minsan. Oh my god, defense Sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry, sorry. Ito, istuhan na lang natin, JR. Ito, Ako na, ako na. Teka lang, teka lang. Teka lang. Asan yun? Pagbilang ka. Pag bumalik, wag mo na, wag mo na. Pag bumalik Wag ko, Sige, sige, sabihin mo ah. Not doing so good. Nakatutok na shotgun ko dito. Ah. Game. Ay, buhay pa yun nasa kabila. Nasira, hindi nasira yung akin. Bakit? Patayin ko na lang. Ay, Tangal. Ah, okay lang. Wait lang eh. Spidey. Patayin mo na lang si Spidey. Okay. Ow. Hirap. Hirap. Ay, hirap di ako matakbo sometimes you don't succeed. Hmm. Yeah. Mag-respond kaya yung door dito? Ayaw ano? Pwede, Ayaw. pwede siya mag-respond. Mm. Check lang. Tapos pag hindi talaga, alis tayo. Kasi load up kay isang save. Five winners na ba yun? Ano niyo, no? Third stage agad yan. Okay. okay. Ayoko talaga na itong first to. Oo, medyo gapang to nung ng bots yung kasama ko. Kukuha na ako ng health cards para sa atin. Okay. Molotov achieved. Ala, wait lang. Yung capture card ko na naman. Naglolo ko na naman. Ang manas is pestering at toddlers. Mahal sa toddlers, may eh, madilim na combo. Tsaka... Actually, rare natin makuha yun. As in, one out of 10 stages lang. Ako madalas, kapag kasama ko yung randoms. Hindi ko to nakukuha. Ayoko talaga na madilim. Mahirap to para sa akin eh. Parang kasi ko ba sarili ko? Tuloy ba natin to? Ah, check lang natin kung may toolkit room pa. Uh... Pag may toolkit room to, sa ah. buhay tayo, mag-health and wait na lang. Okay. Ayaw mo. Eh, mag, mag ano pa ako, more weak spot damage din. Phoenix. Well, what do ah. you know? Ano, tsaka ano shot? Bili ako ng bandage. Eh, reload speed. Di ko kailangan reload speed. Okay, I need control. Tapos I need bandage. Balik kayo natin isa yung bandage or pain pills, ha? Okay. Gotcha. Ah, alam ko na kaya mabagal ako. Sila naroon ko yung Kena. Kaya-kaya natin takasan yung moves ni Like, sobrang iwasan. Oo nga. Ayun. Yung snitch na upgraded. Yung sa una dito kaya yan. Hanapin lang natin kung nasan siya, no? Ilulure mo lang siya. Yung doon hindi maiwasan yung sa loob. Pag yung sa loob, yung sabay mo sa Hornones. Ang pula? At ito, oh. shotgun at sa mukha. Hindi makapag-handgun. Ilan kayo sa handgun? Ilan ba, ilan ba rin sa handgun? Ay, ano, ah, tawag ah. dito. Medkit. Uy, Ah, medkit. medkit, oh, dalhin ko na yan. Yup, one shot ko sila headshot handgun. Okay lang. Wow. So, just checking if the card is working. yung sa weak spot mo? Oo. Oo. Kasi yung bagay na weak spot. Hindi ko masyado nag-feel. Ano kasi, eh, ako dito run and gun lang ako kaya ano, mag-uubos ako ng bala ng pistol ko. Unli naman eh. Right side arm dito. Out of shotgun. Oh, sige. Kunin ko na. Kunin natin yung trunk pad. Kunin ko tong gas can para sa... Cruiser. Yeah. Yep. Dito lang either ah. Pag may bruiser. Ano? Saka pag nag-hoard, dito sa labas or sa... Ay, padala nito. Kailangan ko to pag-hold out dun sa specials mamaya. Yung may ano pa ako eh. Okay, got it. Mm. Ibigay niyo lang sa akin yung multo mamaya dun sa may parking lot kung saan tayo nag-hold out. Okay. Ah, may card akong pyro eh. Tapos... Ah, But so far so good. Sabi ko lang. Bigas ka sa likod. May tinahin grenade doon. Lagay ako dito for the bruiser, huwag niyang babalikin. Let's hope we come out of this still standing. Nakikita niyo kung may toll gate, May frag ah, may frag. Wala eh. Hug up and time. Yeah, hug up time. extra for a hug. May police ulit. May police car ulit. That's all? You see that? Ah. Something smells bad, and for once, it is not. Rat. But in any case, Napatay na? Okay. Papasok ko yung pipe bomb dito. Sige, Ako- punta tayo dun sa holdout room Guys, area. kukunin ko yung... Kukunin ko yung frag. Merong ano dito. Back tayo dito sa labas. May broom sir. Oo, Propane, may propane tank dito. Ah, okay. Ah, okay, okay, sakto. Ayan, ayan, ayan. Layo sa propane tank, tapos pasabugin niya na. Ow! Hindi ako nakakatakbo. Kunin ko yung gas can sa likod na iniwan ko. Na tayo magde-defend kung kung ilalagay yung mga bomba natin. Meron dito isang pipe pa ha. Doon ulit sa ano, ah, yung kanina area. Snitch. Okay. May police car sa tabi ah. Yeah, dito ulit tayo mag-defend. Okay, kukunin ko yung Kukunin ko yung pipe. Wait lang. Actually, ang ginagawa ng iba, dalawa nagde-defend dito sa taas, tapos dalawa din sa likod. Pwede dyan na lang. Oo, ah, para yung specials hindi makapasok agad. Hindi lahat na lang dito sa taas. Oo, ah, ah, tapos tingin lang sa right. Yung Sabihin natin yung ano, yung snitch ba yan? Ko dito? Oo, Sa may- sa may ano. Sige, Ay, magsira natakot lang siya sa dalawa. dito. Ay, papunta dito. Yung sa malayo muna, tapos baril natin mamaya yun. Um, hala sa may isa. Dadaan kasi sa kanya eh. Try ko dito sa kabila umikat. Eto, nandito isa. Check this. Take it. I'm good. Take him Teka lang. Dalawa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sino ang nababala ko ikaw? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kami dapat. One, two, three, go! Wala pa, wala, wala. Ay! Sorry. Okay na. Hindi, yeah, andyan naman eh. So, nakababalan ng mga gas can dyan ah. May pyro ka eh. Dami, dami. Barilin mo na, barilin mo na dami. Pak, pak, pak, pak. Let's do this. Isa pa dito, mamaya. Hold lang kayo dyan sa kanan. Ako bahala dito. gumagana yung pyro. Pero tulungan nila ako ng overrun. Kulat kasi ng ano. Sige. Are done? Grabe punat nito. Umapoynat lahat-lahat. Herb wire. Sino may ano dyan? Yung bandage nyo. Hila kita, David. Baba mo. Okay. Ay, yes. may meron. May na nahulog ka. Ah, tapos kuha kayo na ito. I um, never thought I'd Thank would you. this when I was at medical school. Ah, ano na yung isa ko Napagsabay natin yung dalawa na, Achi. Oh, yung dalawa ulit. Hanap ako ng dalawa ulit. Parang dalawa. Sige, baba ko lang yung medkit ko dyan, may nakatakong pills. Well, just scavenge ako. Mucus. Habang. Ah, Molotov. Padrop ako David na isa. Okay, dropping. Okay. Okay, papayro ko ulit. Shit. O oh, ingat dito sa police car. Aray, puputa. Sino isa? Sino yung isa? iisang sa malayo, pupuntahan ko. Sige. Nawala yung snitch, napatay ata natin. Tama ba? Paano? Eh, Molotov dito na nahulog. Okay, pakidala sa main stage natin pag may sulat yan. Baril mo na yung dalawa doon. So, May, oo, oh, lalabas pa lang. May special, tulong-tulong na lang tayo. Oo nga. Ayun. Tall boy, tall boy. Sige, ako yung nahabol for now. Sige siya, si ano sa panig kayo nahabol at ah. ipasusunod ko ano to. Makahaji. Binabalag ka na sa likod. Okay na. Sige, sirahin ka na yung dalawa nito. Yan, sige. One, two, three, four, five, six, seven, Sabi nung pagbabalik ka na. Eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen. Malapit na. Hindi ko pagawa. Go! Nag-recede. Dito, dito, dito, dito. Nag-recede. Magpapailo na lang ako ulit. Ah, puta. Ah, aray. Ah, sorry. Patay na, patay na, patay na. Ow. sorry, David. Yung bruiser. Oh gosh. Sabi kaya ako siya. Mag-five cats ako si David. May ingolo pa dito sa loob ah. Ay, sorry. Shit. Pasensya na dami. Tago, na natin. tago na kayo, tago na kayo. Actually, okay, okay ka ko. May barbar ako iniwan sa kabilang side eh. Kukunat na itong mga to, putik na ubos yung tech 9 ko. Meron meron akong bomba dalawa. Wait, sinashotgun ko lang ang dami. Yeah. Lapit na, lapit okay. Ah, di umabot. Ay, kagi kaya pala ang pangit nung... Ay, hindi pala, hindi pala sa akin. May, tina may tinaing dalawang grenade dito. Heal ko kayo. So, heal eh, ako. Iba dito ko, oh. Kasi ah, ang daming tinaing accessory nung ano dito, gas can. Nice. Nice. There, bandages! Um, isa na lang. Ako na lang gusto nyo. Diyan na lang kayo. Um, na ah, lang? Isa na ah. lang. Kasi nag-recede actually. Parang di na siya kayang pagsabayin. He put the two. Kaya siya pagsabayin. Mali yung timing natin. Oo, uh, ah, balik lang kaya. Tatakbo ako dyan. Okay na. Mo right side ba? Kita ako. Parang hindi naman sila masyado dumadaan doon, no? Malap side masyado marami. So far, nagana naman yung hybrid healer, hybrid accessory build. Pero ang... Inuuna namin yung healing items muna namin ni Anne. Oo, so, sadly. Hindi ko, na, hindi ko nauna yung mga pang-heal. Come on! Come on! May tinari ulit bandage. Pwede ko heal si Robin. Pupa ako ah. Okay lang. Kasi kasi iwan natin sila dito. Tara na. Tara na. Puta ka ah. Oh god! Hala! <laughs> Sabi na eh. Dito ako sa left. May following pa dyan, wala na ako. Wala, ano lang ako. Ang hirap, ang hirap na mga police car, putik na eh. Oo, ang hirap. Dalawa pa akong frag. Sige, Frank mo pang special ah. Oo. Sige, pag, pag di na kinaya tong run na to, magpapalit ako. Alam mo, sinatgat ko na sa mukha, di pa rin kaya yung ano, festering. No need for diagnosis there. Tara na. At least, Kaya. nabarilo may pera ba kaya, kaya pag ganung hordes lang eh. Naririnig ako. Oh, sorry, yun ang yun. Walang amo. Hmm. Nagdami po siya kanina, gusto. Sooner than later. Ano kailangan nyo? Shotgun naman gamit ko eh. Mamaya, sniper. Ah, ito. May marami. Wait, po discard dito ah. You see that? Ayun na, nag-respawn na. Eh. Ayun na. Ayun na si David. I'm back. Let's go. <gasps> oh. Punta ako dyan. Walang sleeper, no? Wala. Okay. Let's go. May bandage dito. Thank you for you, Hannah. Eric heal si Robin. Salamat. Yeah, I'm good. Robin, nasa ka? Saan ka nag-trigger ng alarm? Kunin nyo na lang to. Okay. Pero, edit eh, di kunin mo na to. I'll get. Hindi uh -huh. kita uh-huh. kamaya niya. May snitch ako naririnig. Yeah. Same. Hindi ko pa siya nasa-sense. Sa labas yata siya. Ano yan? Ammo pouch. Ammo bag in the car. Check na ko ano naman. Wala, rifle rounds lang kailangan ko. Pag kailangan nyo ng pistol, sabihin nyo lang meron pa... Ay, hindi. Binagsak ko pala yung akin ah, kanina. Sobra. Wala Walang hive ako narinig. Well, shit. Hold up. Malayo pa. Saray pa tayo daan saan ba? Sa taas ba? Try natin. Oh. Huh? Walang hive talaga? Ow. Wala eh, di ba, Chi? Something's Hindi ko wrong. makita actually. Ano Ay, wala Color sa mga rin. Ah, Ay, yung mga to. drop Kaso di na ako makabalik dyan. Ah, ha. Kaya pa. Niche. Kaya nakabalik ako. Alarm door to. Ah. Oh, may alarm door dito. May parang narinig akong brother ah. Tall boy. Actually, ah, ingat ka. Ito, Teka bakit Doc. kay Robin? Shit. Okay na, okay na, okay na, patay ka na. So, binaka, binomba ko na yun, ha? Mauna, na, una kita, Jin. Okay, heal dish pa ako. I-up nyo na siya, wala ko nung card pang ano eh. Okay. Got it. Stitch siya. Mamaya na tayo mag-heal. Is Phil low? May feel so, tapos feel ko si David. Laki ng Puro ano dito, Thanks. si tayo makakadaan dito. Tara, okay. sa akin. Okay. Thank you. Okay, back na tayo. May sleeper dito. Hindi ko kabisado tong sleeper dito. Wait lang. ah sige, try ko mag-detect. Dikit lang ako sa dingding. Mas slowly but surely lang tayo. This feels bad. Sa baba yung sleeper. Ah, sa baba. Oh. Checking. Kaya ano naman ang room na yan. Mayroong paparating. Ano yun? May da- Ay, wala pala daanan dito sa likod. <laughs> Wala may daanan sa likod eh. I'm about Ay, grabe. Papatay ng cruiser niya. Ako na naman na ammo pouch. Go, go. Malapit na tayo sa... Ha? Saan ah! Hindi ka? pantay natin ah. Okay, yung shotgun? where, where, where, where? Sige. Ako na. Nice, may pipe bomb pa tayo. Kaya ata to? Ay, bakit Ay, yung Sniper rifle kaya muna ako for now. Hey, guarding door. No, not really Thank you. Okay, thanks. I'm good. Sino mag-heal sa akin? Uh... Yeah. Bakit trauma? Bilisan natin Tama. naman sino dito na yung sleeper. Ako to. May pipe bomb. Hindi, kailangan pang basahin, Jaya. Wala tayong toolkit eh. Nag-heal ka na, David? Hindi pa. Maliit ng horde. Maliit ng horde. Okay na, kaya na. Thank you. saan Dito, dito. Walang ibang choice eh. Toolkit room. Sige, magmamolotov ako, tapos yung pipe bomb kunin niyo na for emergency. Si David, pwede mo kunin. Okay, I'll get, I'll get, I'll get. Ah, sige, i-drop ko na lang yung... Okay, go, pasok kayo! Dalawa yung alarm burn na alarm ako. Ah, sige, Sabi- pasok kayo. Sabihin ako kung mumoli na ako. Kaya pa naman, di ba? Kaya pa? Pero maglalagay na kayo sa... Ito flashbang na lang kapag mayroong special. Hindi kaya okay, yun. Kung kaya, huwag niyo masyadong patayin yung ibang zombie, yung accessory lang. Para magtayo siya ng accessory. Hindi kaya. Kaya na, patayin na si Kaya. May nakuha naman na tayong grenade tsaka bandage eh. Ano okay. Bagal. Pero kay heal si Robin. Halika dito. May nagtayo ng grenade sa harapan ng mukha ko ah. Nasa na? Eto, toko na mo sa akin. Tama ano ba yan? Hey, sleeper? Eh, sorry. Sorry, sorry. Hmm. Ano na na lang kayo sa gabi? Hold out ulit, hold out ulit. Meron ako, flashbang din. Pang admin reload. Ang bagal naman ng admin reload. Headshot na. Tutok lang kayo. Walang pwesta, swerte tong horde na to ah. Swerte nung mga horde, no? Oo. Oh, pwesta rin nga lang, ang bunat. Grabe yan. Walang items. Okay. May ano sa baba ah. Sleeper sa baba. Sleeper. Ingat lang. Anyone want this? Ammo, ammo cat. Is that all you got? Hmm, walang hive na. Walang hive, no? Wala. Last thing we want is to alert the Ridden to our presence. No one through that door. This door. Okay, wala akong nade-detect. Ako na tama na itong door na. Okay lang na. Needs ko mo, saan kaya yun? Handa nyo na yung grenades nyo. Masyadong close quarters na to. Hanap tayong defensible, please. Nasira yung alarm door, buti na lang. Binaril ko kasi dalawa eh. Ah, nabaril mo kanina. Oo. Okay, Patay na. Wala dito. Nice. Kaya Sleeper ko na ba Sa taas, sa taas. Feels bad. Uh, ah, puro alarmers nandito. Ah, magbantay ako sa baba. May mga sleepers. Ayun na. Ah. We've got a sleeper! Sa left din ah. Kung ah, makita mo. Ah, sa left na. Makita mo na yung sa left? Wala. Nakita ko na sa left. Matay ko na. Over there. Wala na. Okay na? Okay na? Yes. Okay, safe and sound tayong lahat. This way! Okay. May play free heals. Go. Sino pa may free heals? Robin, may free heal ka ata sa akin. What a team. Mm. So far, so good. Ayun yung nakagamot ko. Uminom na ata. Uminom na pala. Hindi ko Oh God, congrats! Di tayo nag-shortcut. Wow. <laughs> wow. We took the long way. Yung nests. Hard! Grabe yun. mag help can wait ka siya. Kahit ako na lang. Ako na lang. May marami naman. An anong meron ka na economy? Pwede ako mag-windfall or ano, hard gun hardyan na lang. Hard Ito na lang. Ay, pinakaayaw ko rin to. Ito yung maraming zombie sobra. Pero, <sighs> Ako, Bird, Nako, tinapakan mo pa, walang iya ka. Kaya ano nagsis... Ba't nandito ka? Hindi nga kita mapapunta dito kasi tinatapakan mo lang ng gamit ko. Ay, nako. <laughs> Sorry. <laughs> ano ginawa niya? Tinapakan niya yung capture card ko, eh di, ayun. Nagloko na naman niya. Ayun, na ah, nga. Ah, ah. Okay, ah, uh, ano kaya ang pinaka-okay sa akin? Cross trainers o kaki? Cross trainers na muna, ano? Ah, pwede. Mamaya, mamaya, uh, mamaya na ako magkakaki kasi mabilis pa rin naman ako mag-swap eh. Admin... Daming horde ata dito eh. Kailangan, kailangan pala ayusin ko rin pala yung reload speed ko ang bagal mag-reload ng ano. Nung Tech 9, anong Tech 9? Ano yung gamit pag reload? Wide mouth magwell ba yun? Hindi, naka ano ko, naka admin reload ako eh. Kaso, ah, meron pa siyang, parang kailangan hmm. pa bumaril ng apat o lima bago ma-reload. So, pag nagraratrat ako, hindi ko siya maano. Kailangan talaga eh. Best talaga dito, dito sa ginawa kong build, LMG. Alright, machine gun. Sana ah. makapatay, uh, di Sana nga. Kailangan natin na upgrade, magkano mga pera nyo. Wait lang, wait lang. Ay, go lang. 600. Save, save ko muna yung heal na to, mamaya. I-save natin mamaya. Ah. May 700 ako. naglagay na ako up-up kasi sunod-sunod yung horde dito actually, di ba? Naka-timer. Bagsak ko na yung 600 ko ah. Ah, ah bagsak mo na. May offensive slot eh. Saya. I need rifle. You need to find him. Comms have since the attack, and we all know what that usually means. Wala na kasi, grenade lang. May kailangan kayo item. wala naman. Toolkit, toolkit, toolkit bumila kayo sa ito ko na niya. Kailangan ko isang grenade. Wala na palang pera, 111 na lang. Hmm. saka na yung upgrades na yun. Oo, uh, saka na yung iba. At least may team offensive slot. Oo. Siya ako magdala ng ammo pouch. Sino may 50 pesos? Try ko kumuha sa isang pang molotov. Wala ako. Eto. Thanks, thanks, thanks. See that? Okay. Ako dapat bumabaril niyan eh. Ako yung Anli yung bala. Oo, oh, maganda yan. Horde clearer. Ah, mustache, no? Oo, uh, mustache. Oo, uh, ah, mustache yung tech na yung lakas. Horde clearer. Uh-oh. Alis dyan. Leo, Leo. Ow. Grabe yung charge reading. Ano na kwenta yung ano mo? Ah. Akala kaya yung pinto? I-alert na ba natin yun? Oo. Dami pa rin. Merong ano, special ah. Ng AR! May crusher din. Bumabomba ako. Napatok siya. Puta. Sorry, sorry ah! guys. Di What the hell? May bandage kayo? Or si, actually ah, ah, mag-medical cabinet kayo. Pagkakamaya. Pagkataas nitong herd siguro. Ang dami to sa labas eh. Mag-push Ay, shit! Sorry. Ito na naman tayo. Pasok na ako. Pasok kayo, pasok Pasok, kayo. pasok, pasok. Mamulot kotse pa, JR. Hindi ko na baril. Sorry. Cover me! Reloading! Ayan, na-trigger na yung isa din. special nga ata ah. Pero nag-aabang yata na tall boy sa labas. Ni tall boy, Aji Baka. Ah. Okay, focus hard. Yung med cabinet na ako. Go, go. sa left side. We seem to be in the clear. Walang tirahe mo na to. Nakalak pa din yung pintuan dyan? Nakalak Special dito sa akin, layo kayo. Step na natin habang malayo. David, babalik ka na. Takbo na. Ay, nag-grab ako. Thanks. May ano dito, may rage dito, pa-help. Nakataka. Oh, gala, dami Back off ka special naman. na ano. Nag- nag ah. Back deal ka muna. Bak, balik mo na. Wala na ako, molotov. Running, running. Aray ko, naipit ako sa shard suntukan lang mo pag ano, bago ka mag ano. Bak, bak, pak. Okay. Puta, Ay, hindi ba siya patay? Susunog ako! Nasusunog ako! Punch ka lang para ano, Pababa ako yung ano ko, bandage ko. Help is here. Meron akong bandage. Diba ako bandage ko? Okay. Baba ko rin sa akin. Got to patch this up. Oh god, yung trauma mo. Naglilinis ako. Wait lang. Hindi kita may heal damage kasi yung trauma mo. Okay, sige, sige, sige. Medkit, Tago muna yung bandage. Ah, may medkit yung tuwa ah, ha. Ginamit ko. May medkit takta mo? Oo, may medkit. Ito ni David, pwede mo connect tago muna. Sige. May first aid. Pwede na tayo pumasok kasi may ano, alarm door. Actually, hindi ko alam kung nakataon mabuksan. Parang bukas na. Ah, oh, bukas na. Bukas na. Sila. May ibon dyan, Yara. Tingnan ko pagbaril dyan. May ibon dyan. May retro muna. Okay, layo muna tayo. May checking lang pala. Kailangan call up tayo sa loob. Hindi ko napatay yung rush so sorry. Hala? Ali pistol ah. sa lang ha. urchin. Hala, nagbabag yung ano ko, urchin ko. Yung mga char dito ah. Kailangan ko na ng LMG or rifle. Oh, oh. Ang konti ng bala ko. Meron pa ya, meron meron ang 175 pang ano. Ay, LM ay pistol pala. Yun. Barel, barel, barel. Ah, ano, ah. Dito muna ako sa right. Kaya kaya. Ang dami masyadong zombie eh. 20 seconds na lang. Kailangan natin buksan yung window andyan. Rifle on si Tadobi no. Mauna ka na. Eto dito na, binuksan ko na. Kaya ba natin i-clear to bago makapasok? Tara. Pasok, pasok. Makinitan isa ko na. May bruiser. Sino pwede mag-grenade? wala? Wala akong grenade. Ay, palm lang ako. We're gonna have to take it. Wait lang, ano yun? No, the heavy! <laughs> Nilataw lang, bigla tumamba. Sakto ka! Fuck ah, oh, oh, oh. Oh, shit. Okay Okay They're done. I'm done. May ano ako, Chua. May bandage ako, by the way. Sige, baba mo. Ay, hindi. mo muna. Yung trauma mo eh. Sayang yung hawak kong ano, first aid. Oo oh, nga. eh. could have survived all this? Sorry. Ba yan? Ikaw pala yun. subsidence. Ah, go lang. forces at work here that we've yet to see. Meron pala sa likod. Ay, rich Baba mo kasi yung pierce mo. Teka lang, meron ko sa likod. Mas deeper dyan ah. Fight mo, tatol boy! <laughs> Guys, pinaikot ko siya. Pinaikot ano, ko siya. Ay, nakita ko na. Ayan, nasundali na ako. Okay na? Okay na. Okay. Wala iba? Hindi na pwede umikot, iikot. There! Nag-hoard in 10 seconds? Dito na, dito na. Dito, dito, dito. Saan na, Chi? Okay. Nag-pyro ka, may, may gas ka niya. Lagay ko ito ah, sa butas. Thank you. Ako na doon sa dalawang butas, may apoy. Pakay dito, pakay dito. Ay, nako. May ano, ah, tall boy. May tall boy nga lang. Tatakbo ka dito. Oh gosh! Too slow. May ano ka na ba? Restore life? Naku, wala na akong ano. Restore mo yan? Wala na akong ano eh. Flash bomb. Ay, naano ako. Nag-grab ako, sorry. Hirap. okay. Last one, Jara. Last one, hindi yung third. Ah, uh, pag pag di kinaya itong last one, no? hindi mo na mag-hand wait. Oo, wag na siguro. Gusto mo ako na lang. Any? Wait lang, meron... Tapos pag di kinaya to, alis, alis tayo dito. Okay. Okay, Medical um... kukunin ko na Hachi. Hawa ka. Ah, yung may 15 trauma? May 15 trauma, tapos extra life. Eto yung pera ko. Hmm, drop ka na. Got 700, naglaglag na ako. Sige, sige. Offensive slot or offensive item upgrade? Uh, upgrade. Upgrade. Upgrade. <laughs> Robin, tingnan mo. Hindi ka saan sa iba pa ng table. 150 na lang natira, may kailangan ba kayo binili? Wala ako. Meron pa akong 950, so I'll just buy stuff. Okay. Ro Robin ang bilis na ano. Nakakaki ka na ba? Wala, baka Ay, putang ina ka! Baka gan. Okay. Good, good, good. Run like hell, bitches. May crusher idol, though. May bomba ako. Mag-push tayo sa left side no, Achi? Sige, go. Run to left. Reporting on written activity at the edge of towns. They seem to be swarming in extremely large numbers. Oh my gosh! Sorry. Sorry, mababa kay Rasi ko. Ay, ikaw pala yun. Pipe bomb ko na lang ah. Oh god, ako makapasok agad. Aw, aw, aw, aw, aw, ow, ow, ow. Hindi ako makapasok. Okay, go. Sorry, sorry, sorry, sorry. Never mind, uh -huh. Anda mesmo, se eu May one free charge pa. Ah. Yung malaking trauma si Hachi. Oo nga. Ah, ah may birds. Ah, Walang items. Ay, shit! Shit, shit, shit! Tinamahan ko yung birds. Balik, balik, balik, balik, balik, balik, balik. Dito kami. Sige, go, go. Takbo, takbo, takbo. Back ba kayo? Nagwala to na ako. Oh gosh! Galing nyo, napatay agad? May Richter papasok. Okay na. nagtalik tayo ng something ah. May nagtalik first aid. May grenade dito. Pakaling grenade. Well, Go. Pwede na tayo mag-push. Naka-open ah. Ayun na kayo. Nung nag-activate yung cord, sinopen ko na lang din. Eto. 20 seconds na lang din eh. Reloading! Gago to ah. Mm. Kunat mo. Hard Sleeper. Sa left, no? Ito, ito, ito, ito. Oh gosh, help, sorry. Go, chua. Ito, Jer! Jer, dito! Oh god, na-stuck na ako, sorry. Wait lang eh. Binuksan ko yung alarm door dito. Go lang, mag-go daw na kayo. Mamaya nyo ako puntahan. cleared na dito sa room na to. Dami zombie. Patay! Mamatay ka na. Ako, okay lang, ano lang. Mag-regenerate naman ako. Okay, bantay ako, bantay ako. Run like hell, bitches. Thanks. Thanks. Kailangan ko nagamitin sa sarili ko to ah, sorry. Yeah, go, go. Hey, next. Um, may molotov dito. Magsira na tayo ng nests. Merong merong ano, bruiser. Wala ba paano? Pero may naririnig ako. That's one hell Okay. Urchin Idol din. May, may pain meds siya nasa loob. Ay, mag-horde pala. Pain meds, pain meds. Sige. Ah, Oo, dito, dito, dito. Ult tayo. Hjälp rätt. Hjälp rätt. Yun, reference next. Meron reference isang views. Nasaan na yung iba pa next? Okay na. Okay. They will return. Sooner than later. Ingat lang sa slave. Parang tall boy. Ang Hindi narinig. sa akin. May crusher. May sleeper sa gilid kaya, no? Kasalan ako, kasalan. Bakit na dito yung tall boy? Nastuck ako nga lang sa ano. Ah shit, nagrab ako. Oh gosh. Thank you. Ako malimit, ang dami. Ah shit. Puta. Bakit? May tallboy pa ulit sa baba ah. Packet sa inyo. Ah, bakit? May grinig kayo? Wala. Wala ako. Okay, nakita niya ako. Tallboy yan? Tallboy. Bruiser. Bruiser. Dalawa. Okay, dalawa. Ow. Kaya Ow. mas natin sila. Ow. Ow. Ow. Bawas <laughs> na yan, okay yan. Konti na lang yan. Reloading! Masuksan ang bala din. Ilang nesta lang? Not going out without a fight. <laughs> Nako, kunami abri din. AR ba? Nababa na. May gas ka na ako dala isa. Yes! Oh my god. Nag-click ko. Never eh, pain! Oh my god! Hindi ako yun. Sino? Di ako. May urchin, may urchin. Hindi ako yun. Urchin yun. Urchin bruiser. Oh Buhay pa yung sa urchin ha. Ingat. Mas huwag ako. Sorry, Ashi baka. Yung wretch muna. Wretch. dami zombie sa paligid. Oh gosh. Kailangan ba natin ng melee? Kailangan... Mal malaki impluensya ba pag ano, nagbili ako? Mamaya. Pag nagbili, ano, mawawala na lahat ng ano, yung molo builds. Either one lang dapat. Ah, okay. Kasi magkakain ano sila. Ah, uh, ganun ba yun? Oo. Oh. Okay. Kasi hindi magre-regenerate si Millie na papatay ni Molo. Si Molo hindi makaka-regenerate ng accessories, pinapatay ah. ni Millie. Parang Oo, tama, tama. Ah, nag-aagawan. Oh. Nag-aagawan ng utility. Ano to, last, pinaka-last try? I think yeah. so. Or part cleaners? Gusto niya bang part cleaners? <sighs> Any. Oh my god. Parang ko yung burn card, ano? Mm, sige, last na talaga to. <laughs> <laughs> Ang dami na kasing na-draw eh. Na card. Ah, kasi sayang investment? Yung ba yun? Mm, na-draw. Last na siya. Well, may health can, may health can wait ka ba Marami ako. Nag-guard ka na eh. Mm. Okay. Ito yung pera ko. Okay. Ano yung ginamit kong card? Nagkadalawa yung support slot? Bakit? Nag-box of bugs ako. Dapat ka kanya kapag nilagay yan? Vai, vai. È quota. Aw. Kasalanan. Nararamad yun. Patawad, patawad, patawad. May police car doon. Ang... Pangit ng angle na lang. Police car ah. Uh, may papasok ulit na Reg. Ayun. Low na yan. Tayo na. Tayo na? May power ka ha? Might want to use that first aid cabinet. Don't want you slowing me down out there. Something has the written agitated. They're swarming in large numbers and appear to be moving toward the station. When we know more, we'll let you know. Bekle hemen gelsin lan sakın. Tamam. Check ko lang yung door, Hachi, ha? Ah. Try kayo sabay sa court. Ay. Ano ba, nakabukas ba? Hmm, nakasara. Isasabay ko sa court. May rich rin, ha? Ah. Hmm, natago ulit. Might as well baril na lahat ng coach mamaya. Ah, sige. Tapos kung ako. Hindi, mag-hoard muna. Mag-hoard muna. Oo. Babarilig yung mga kotse na lang dito. Pag ano nag-zero na. Oo ko. Shit, wala akong audio. Pasok na, pasok na, pasok na. Wait lang ah. Tay, galing ng timing nito. Irita. Wait lang, palit ako ng capture card. pa- may papasok na ano. Bruiser, umaapoy naman. What? Hindi pa siya pata isang block na yung puta. Kumapoy na sa grenade at lahat lahat. May isa pa. More than a half na yan. Below half. Ayun. Hindi ko alam kung saan nakalagay Okay. Palit lang ako ng capture card to go ng isa. Siwa ba bakit bandage pa? Sige. Or gusto mo mag-ano ka na, cabinet ka na? Okay. Or gumamit ka ba, Achi? Gumamit ako. May may, may pills ako dito kung kailangan. Na. Ah. Baba mo yung bandage mo. Ay, nag-magician. Pwede ko pa gamitin ulit. Or tabi ko na lang mamaya. 17 seconds of push tayo? Hmm. Dun sa rate muna, no? Sorry, kanina. Dumiretso ako dun sa isa. highway clown